यात्राची रॅली जी ती की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम रघुपति राघव राजा मैदान हंगासर गोय सरकारान आयोजित केल्ली तातूंत वांटे घेवपी गोंय सरकारचे सगळे मंत्री बाकी उद्योजक बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष असंख्य विद्यार्थी त्यांचे टिचर्स आणि बाकीचे सगळे देशप्रेमी नागरीक या समेस्त सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानता हर घर तिरंगा आणि आझादी का अमृत महोत्सव अकरा तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम गोयात वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर प्रत्येक कडेन प्रभात फेरी आसतली मशाल मिरवणूक असतली किंवा तिरंगा रॅलीज आसतल्यो हाज्या व्यतिरिक्त गोंय सरकारान आयोजीत केली वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स खूब व्हडा संख्येत गोंयांतले समेस्त नागरीक वाटो घेत असा आणि म्हाका खात्री आसा की हे सगळे कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जातले आज अशाच पद्दतीची रॅली मडगांव हांगासर जाल्ली आसा त्या खातीर उरलेले चवदा तारीख आनी पंदरा तारीख ह्याय दोन दिसाचे कार्यक्रम आनी पुढे वर्षभर जावपी आझादी का महोत्सव या निमित्तात जावपी कार्यक्रम हाकाय बी खूब मोठ्या प्रमाणात गोयचे समेस्त नागरीक सहभागी जातले हाजी आशा व्यक्त करता आणि माननीय मोदीजीचे विजन आझादी का अमृत महोत्सव यशस्वी करप आणि आयची ही तरणाटी पिढी जेन्ना आझादी का गोल्डन महोत्सव साजरे करतले त्यांना ते या देशाचे जबाबदार नागरिक ह्या नात्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपलो ठसो उमटयतले हाजी म्हाका खात्री आसा म्हणजे मोदीजीचे स्वप्न नव भारत निर्माण करता आसतना आत्मनिर्भर भारत निर्माण करता आसतना स्वयंपूर्ण गोय ही संकल्पना गोयातले सगळे नागरीक राबयतले हाजी म्हाका खात्री आसा परत एकदा आझादी का अमृत महोत्सव ह्या क्षणाच्यो सगळ्या समिस्त गोयकारांक आणि भारतवासियांक खूप खूप शुभेच्छा गोयच्या सुट्टी झुजाऱ्यांक हांव परत एकदा नमन करता विजय ऑपरेशनात सहभागी जावपी सगळ्या समेस्त फ्रीडम फायटर्सच्या पासून मिलिटरी फोर्सीस एअर फोर्सीस या सगळ्या जाणांक परत एकदा हांव नमन करता वंदन करता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता देव बरें भारत